आईला काय करावं काय कळं नाही डुकराने दहशत निर्माण केलेली आहे गुहेतच बसून राहावं लागतं आहे बाहेर जावं तर डोकार येतं आहे आणि धोमासतं आहे काय करावं काय कळं नाही